Добрый день. Меня зовут Семен, я экологический активист Безумец. Сейчас я вашему вниманию представляю небольшую экскурсию по полигону ТБО в Манюхино. Вот тут, как мы видим на горизонте, видны очень большие кучи свалок, точнее мусора. Это при том, что Власти нам говорят, что давно тут все было присыпано. Туда мне идти даже неохота. А здесь тоже можем увидеть. Я сюда пришел для того, чтобы высадить мусоровозы. Возможно, я их высажу, возможно, нет. Пока тут все тихо. Я хочу э, провести вам э, небольшую экскурсию почти по всей длине полигона, почти. Значит, Вася говорит, что тут все нафиг присыпано. Ну-ну. И э, мусор не складируется. Сейчас мы все увидим, буквально через полминуты, как тут все присыпано. На самом деле, судя по буйности травы, она тут примята только местами. Вот классический пример того, как тут все присыпано. Я не верю, что это эрозия какая-то. Тут трава только местами примята. Может быть даже этим летом конкретно здесь, где я иду, мусоровозов никаких и не было. Мы еще сейчас выйдем э, потом на другую часть свалки. Это может быть будет в другом видео. Вон, посмотрите, что это такое. Это может в прошлом или позапрошлом году было. А это скажите, что за э, абсолютно неприсыпанная яма. Полнейшее безобразие. Мусорная проблема на самом деле в городском поселении Пироговске, да и по всему Мутищинскому району стоит очень остро. Поскольку наши ненормальные власти ведут повсюду агрессивную застройку. Агрессивную, безмозговую, беспощадную. Соответственно, поток мусора у нас с каждым годом только прибывает, прибывает и прибывает. У нас помимо этого якобы закрытого полигона, вот мы видим следы, что еще тут год-два назад тут орудовали мусоровозы. Это все зарастет, если не трогать. Но это же свежий мусор, абсолютно свежий. Так вот, <clears throat> у нас есть еще один полигон, который почему-то говорит, что он в Каргаше, на самом деле он э, вплотную прилегает к поселку Карделента, который больше деревни, чем поселок. Этот полигон тоже уже давно обещали закрыть. Но официально он на данный момент не закрыт. Там недавно был э, введен строй цех э, по сортировке и прессованию мусора. Нам обещают, что через пару лет Пушкина вроде как будет построен мусоропедерабатывающий завод. Вот если так будет, что он явно будет перерабатывать мусор, а не сжигать, то есть минимум экологического ущерба, это будет э, просто прекрасно. Но вот будет ли оно так реально? Пока я иду, и вот вам демонстрирую, что тут еще один-два года назад, как минимум, велся активный сброс мусора. Покрышки валяются, какие-то блоки строительные. Часто все зарастает. Позвольте предположить, что в другой части свалки, э, так скажем, есть и укатанные дороги этими незаконными мусоровозами, так как это выглядело бы странно, чтобы они вдруг раз и резко перестали мусор сваливать. Вон, полюбуйтесь на это безобразие. Этот еще полигон, кстати, был по каким-то старым стандартам сделан. Он невысокий. А вот в Кардоленте полигон. Ого-го, там высотой с многоэтажное здание. Ну так давайте дальше пойдем. Сейчас мы еще увидим немало красоты. Полигон этот достаточно протяженный. Хотя Кардолентовский полигон, наверное, еще более протяженный. Вот это, судя по всему, ну совершенно недавно тут кто-то сваливал. Два года назад, поскольку тут достаточно дикая природа. Видимо, двух лет не катания здесь мусоровозов хватило, чтобы здесь пробилась трава. Вон, видите, как тут все замусорено. Тут прям какая-то стритная мафия. Это место использовала для нелегального сброса своих отходов. тут опять, например, какая-то яма. Тут даже такое ощущение, что лился какой-то поток. Странный, очень странный полигон. Ай, блин. Какой я неаккуратный. Дальше идем. Хотя по большей части, наверное, наша экскурсия скоро подойдет к концу. Именно вот этой части полигона, пока я уже в грязюку не уперся, сквозь которую мне лезть в лом. А вон уже показались дома этой деревни Манюхина. Кто тут зачем-то Э, сосновые ветки свалил и его вы Вообще дурдом. Не продали. Бабочка летит. Не знаю, успел, успел ли она в кадр попасть. вот здесь уже можно заметить свежие следы какой-то деятельности. Правда, здесь конкретно любят квадроциклисты ездить. Это можно на них списать. Ну ладно, видите, мы э, покидаем сейчас полигон, будем его обходить и с другой стороны забираться, делать следы. Вот, пожалуй, еще какие-то непонятные кучи земляные. На этом отбой. Спасибо за внимание.